qirqadagi yigitdir oltmishdan oshganda bir ketdir sakkizda aytsanib bo'lmayversan Assalomu alaykum, hurmatli oltin qanotchilar, barchaga xayrli kun tilaymiz. Mana biz hozir Surxondaryo viloyati Termiz shahridamiz. Thank you. içinde Hoş kızla içinde Yiğitlerim oynasın Yiğitlerim oynasın Çalçala saz çalçala Çal o çizir çalçala Gitsin kızlar Gel baba gel Sotuvçulardan dazma, sotuvçulardan gezma Sotuvçulardan dazma, sotuvçulardan gezma Dazmalı gezmalı ancir zancir Arçayı parça şimdi şimdi Kızay vızda kolumda Yalala baba yalala Dazmalı muhabbat sovg'alarimiz tashakkurnomalarimiz aynan siz uchun eng yaqinlarimizdan borib berishdi tangidan bunaqangi jamoa komanda ostida hozir yankın tug'ilgan kun nishonlash hammaga emas demak oramizdagi uchinchi Muzaffer. Muzaffer, muzaffar muzaffar muzaffar bir ikki uch son doigt il danse, de son doigt il danse, de son de sa main il danse. danse, de sa danse, de sa main, main, main, de son doigt, doigt, doigt. Oui, un silence, j'en peux plus. Surhandaria, Surhandaria, Surhandaria, Surhandaria. assalomu alaykum hammaga do'stlar mana bugun biza islohot yoshlar forumini ikkinchi kuniga start berdik ya'ni boshladik ya'ni termiz e, bo'ylab e, nima deydi byurokratlarga tashrif buyuramiz mana ko'plab volontyorlarimiz hozir itlar ichiga kirib kirib ketyapti hammalari ham e, chiroyli joyda ekan nasib bo'lsa ikkinchi kunni taassurotlari bilan ya'ni oldi qarat volontyorlari sizlarga video lavhalar rasmlarni taqdim etib boradi ko'rishlar Ayos tepada. Ayos tepada biza. Xudo xohlasa, Shoxot yo'lga borib turamiz. bir mashhur biotexnika yozmoqda aytyapmiz endigi manzilimizda biz bilan odamlarning ulug'i butun ziyoratgohlarning ulug'i o'rta osiyoda nafaqat surxondaryoda boshqa joylarda ham mana bunday ulug' ziyoratgoh yo'q buni bilib qo'yinglar buni hozir tushuntirish davomida o'zlaring o'zlari ziyoratgohga mos bo'lib keldi Uzbekistan, Uzbekistan.